Thank you. Grüezi und herzlich willkommen zur Wanderwelt mit dem Thomas Compagno. Und der Andrea Meier. Heute machen wir ein japanisches Blustpferdli, sozusagen. Wir gehen ins Basland und suchen die Kirschblüten. Unsere Wanderung starten wir heute im solothurnischen Kienberg. Wir wären auch auf Japan gegangen, aber so weit müssen wir dann doch nicht, um blühende Krisebäume zu finden. Wir hoffen es auf jeden Fall. Wir machen jetzt einmal Solothurn, Japan oder Japan-Solothurn. Thomas, bist du sicher, dass du Kirschblüten findest? Ich hoffe es, ja, versprochen haben sie es. Das hoffe ich auch. Für den Moment sehen wir noch keinen einzigen blühenden Kirschbaum. Dafür einen Haufen Laub und kahle Bäume. Ich überlege mir, ob ich mit dem Thomas ein Wett abschliessen Blüht es schon oder blüht es noch nicht, die Krisebäume? We can't wait to be the change. In Oltigen treffen wir dann auch tatsächlich auf die ersten blühenden Krisebäume. In so einem blühenden Krisebaumfeld stehen, ist etwas Besonderes und ich kann plötzlich nachvollziehen, warum die Kirschblüten zu Japan für die Schönheit, den Aufbruch und die Vergangenheit stehen. Es hat jetzt nicht gedacht, dass man das doch noch findet, da, mitten auf dem Rand. Plötzlich tut sich eine Kirschblütenpracht auf. Im Dorf treffen wir auf die Biologin und Hobbybäuerin Dora Meier und den Bauer Jürg Gisin. Das sind Hochstammkriese. Ja. Das ist das Besondere am Hochstamm. Besondere am Hochstamm ist, dass er in der Landschaft steht, wie jetzt der hier. Es ist eigentlich eine Kathedrale von einem Baum, wenn man so in die Krone hineinschaut. Äh, er wird älter, er darf äh, Moos und Flechten und Insekten und so beherbergen. Jürgen sind, sie sind Bauer mit Lieb und Seele. Jetzt stehen wir hier vor einem Krisebaum. Man kann denen ganz unterschiedlich sagen, oder? Wie kann man denen nochmal sagen? Ja, in der Stadt sagt man Kirche. Wir, das Oltigen, Weisligen, Ammel, weil wir noch ein bisschen zum Fricktal gehören, sagt man Krise und die anderen sagen Kirsi. Von Oltingen geht es weiter nach Wenslingen und Ticknau. Nachdem wir am Anfang nicht sicher sind, ob wir auch wirklich Riesenbäume antreffen, zeigen sie sich jetzt plötzlich überall in ihrer vollen Blütenpracht. Auf dem offenen Feld treffen wir auf eine Kuhweide mit Kühen, die es ganz offensichtlich nicht gerne haben, wenn man sie filmt. In Zeitlupe zeigt sich das dann so. Und auch ich, mit der Kamera in der Hand, wird gewarnt. Ui, ist es gut. Ui. Dann halt eben nicht. Wir werden konsequent ignoriert. Vielleicht besser so. Auf das aber brauchen wir gerade eine kurze Pause auf einladenden Holzbänkchen im nächsten Dorf. Der biesige Wind und das schöne Wetter lockt auch andere raus. Der heutige Tag ist wie gemacht, um wieder einmal den Drachen steigen zu lassen. Aber oh je, der Drache wird nicht wirklich so richtig fliegen. Und weiter geht's zum nächsten und letzten Höhepunkt unserer heutigen Wanderung. Das ist die Ruine Ödenburg, die auf halbem Weg zwischen Wenzlingen und Tecknau liegt ein Historiker, der Thomas erzählt jetzt etwas über die Ruinen. Was ist das für eine? das ist definitiv eine Zollstation zwischen Tecknau und Wenzlingen. Ah, wirklich? Keine Ahnung. <laughs> das ist jetzt glaubwürdig getan. Wenn wir mal schnell nachlesen. Ich glaube, es ist gescheiter. Mittlerweile sind wir ein bisschen schlauer. Ja, Ödenburg gehört zu den ältesten Burgen von Nordwestschweiz, von Basel-Land von Nordwestschweiz. Ah, kann ich mir das nicht merken. Im Basel-Land und der Nordwestschweiz. basel Mittlerweile sind wir ein bisschen schlauer. Wir sind hier bei der Burgruine Ödenburg. Die gehört zu den ältesten Burgen von basel und von der Restschweiz, ist aber um 1300 bereits verlassen. Gewesen. Ich bin überrascht und berührt, wie viel von dieser Ruine noch übrig ist. Ödenburg ist aber auch ein schöner Aussichtspunkt und Picknickplatz mit Sicht aufs Eital, Ticknau und Gelterkinden. Der Abstieg zum Endpunkt unserer Wanderung ist schön, aber steil. Gutes Schuhwerk und Konzentration sind angesagt, damit man am Ende nicht noch unfreiwillig auf dem Hosenboden landet.